jingle all the way. Na na na na na na na na open sleigh. Hey! Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Na na na. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être Il faut se satisfaire c'est, Oh oui, un peu de miel et de verdure que nous prodigue la nature. Et nous serons des ours très bien léchés. Au bout du pas ou sur les ラーメン